io sono magrissimo, perché io sono grasso, ma faccio la ginnastica, quindi fatevi mangiare da un leone se c'ha fame e siete grassi. Stop!